Один добрый человек подсказал мне такую идею. Очень жаль, что день рождения только раз в году. Три года назад мы, пере... мы сменили место жительства, то есть заехали в другой дом. Для того, чтобы себя обозначить среди людей, которые уже жили в этом доме, для того, чтобы дети познакомились со своими сверстниками, э, мы решили провести праздник для детей и обозвали его «День рождения понарошку». Это была зима, э, до дня рождения каждого из детей было еще далековато, и поэтому мы так организовали. Разнесли всем детям, живущим на, в подъезде, пригласительные билеты, назначили время, приготовились очень тщательно и стали ждать гостей. Что бутылка, Как вас зовут? Вика. Ксюша. Ну, поздравляйте. Это Максим. Ой, Толя. Здравствуй, Толя. Здравствуй. Видно хоть? Скажи, поздравляю тебя. Поздравляю. Нет. <laughs> Ксюша, Вика, Вика его поздравляет. Поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо. Да-да, заходите. Заходи. Ой, сколько Ой, какая. А давайте сюда все на свет. Сюда все заходите сюда. Все, все, все заходите. Все заходите. Все. А теперь Толя громко будет петь. Привет. К нам гости пришли, дорогие пришли. Мы не зря не всех поили, пироги пекли. Мы не зря кисель варили, пироги пекли, С малиной пирог и с капустой пирог, А который без начинки самый вкусный пирог. Здравствуйте, ребята, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте подарки пода подарите, и будем мы с вами знакомиться дальше. Это Максим. Толя. Ой, это Толя, вернее, это Максим. Раз уже перепутали. Что они перепутали? Вы все одинаково подарили, да? Это Макс... Максиму, это Максиму, это Толе, это Максиму, это Толик. У кого еще подарки никто не подарил? Все, такой же. Все, ребятки. Большое спасибо вам за подарки. Спасибо, скажите. Спасибо. Громко скажите. Спасибо. Молодцы. Теперь, например и дальше Толя, и дальше все сыны по порядку. Например, я говорю, меня зовут Люба, я добрая. Говори, Толя, ты себе. А я Анатолий Макар, мне пять лет. Я взрослый. Я взрослый, понятно? Говори ты, как тебя зовут? Я Ваня зовут. А ты какой у нас? Мамин. Он мамин. Его зовут Ваня, он мамин. Ты говори. Меня зовут Алена, я взрослая. Во! Молодец, Алена. Меня зовут Ирина. Мне пять лет. Отлично. Меня зовут Вика, мне шесть лет, я большая. О, прекрасно. Меня зовут Ксюша, мне пять лет. Меня зовут Даша, мне шесть лет, я взрослая. Меня зовут Максим Буфтаю. Я Севач. Во как! Во, круто! Запомни? Ну, я, я, я <laughs> А себя помнишь? Как? Ирина. Ты Ирина. Я запомнила, я Люба. А я <laughs> И Толика запомнила, и Ваню запомнила, Ирину, Дашу, Максима, Алену, Алену Вика. Вика, Ксюша. Вика, Ксюша, Вика, Ксюша, Вика, Ксюша. Все равно забуду через полчаса. <laughs> Ну пойдемте попьем сок, покушаем сладости а потом, потом поиграем. А знаете, что мы будем сегодня делать? Сейчас, мы. а вы хотите сок попить? Да! Они сейчас все, а гости-то? Мам, только гости. А ты будешь со своими подарками разбираться? Нет, да. Не буду раскрашивать. А, нет, раскрашивать. Ты хочешь посмотреть, какие у тебя прекрасные подарки? Нет. А как? Что хочешь? Еще поцелуйся, только не помру. эту напряженку в отношениях между мальчиком и девочкой. Отношений хочется, а мы не можем, стесняемся. И вот это вот как, бы, как будто игра вот так вот. давай на самом... Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, закончили. Молодец. Следующее упражнение. Вот так. Так. Вот, вот молодец. Вот молодец. Вот молодец. Так, так. Да, это круто, конечно. Вот молодец. А мне как делать? Ты что, не ну, умеешь? Нет, конечно. Надо вот так, прыжком и стукать. А, -а, -а так вот прыгать надо? Не так. А как? так, да? Молодец. Дальше. Коробочка. Ты <coughs> как? умеешь? Как? Коробочку. Коробочку? Нет, я коробочку не умею. Ну-ка, какую коробочку? Где у меня тут? А. Я а? умею рыбку делать. Рыбку? Смотри, мам. Какую? Во как! О как! Вот молодец! А, бррр, надо говорить еще так. А, вон как надо. так что ли? Да. Вот я такого не знала упражнение. Оно... Во, круто. А ноги не надо поднимать? Нет. Давай еще раз. Последний раз покажи мне, чтобы я запомнила. Давай. прекрасно. Ну давай рассказывай, что тебе подарили. Ягушима. Тебе что подарили? Вот. Трансформера? Да. Какого? Как зовут? Хм, не знаю. Мой назвать. Да? Угу. Специальный агент. А, гость, а гости кому пришли? Сок? Нет, не буду. А еще что подарили? Во! А еще что? Еще жвачку. Еще лего симо. Тут все вот что. Вот что у него что есть. Пацана, как